अब ना प्यारे वक्त है आराम का अब ना प्यारे वक्त है आराम का अब ना प्यारे वक्त है आराम का आ गया लो मेला मेरे शाम का शाम का आ गया लो मेला मेरे शाम का ध्वजा जो लहराई प्रेमी सारे झूम उठे शाम तरंग ऐसी छाई सब खाटू की ओर चले शाम ध्वजा जो लहराई प्रेमी सारे झूम उठे शाम तरंग ऐसी छाई सब खाटू की ओर चले मौसम है ये चंग और धमाल का मौसम है ये चंग और धमाल का मौसम है ये चंग और धमाल का आ गया लो मेला मेरे शाम का शाम का आ गया लो मेला मेरे शाम का आलो मेला